jos sana kai uh, eh, dihajarnya pikat kita wih ganas juga men Koi sana kai ganas ini sana kai untal kawinya ganas benar Jos kai, mantap ah senak, dapat lagi senak nah ini am nang pak iya iya nya lah yang paling ganas hmm mantap sana kay Diyos mantap senakai heh jos win keempat tuh dah ini senakai yakin ini hari ini masih ada bunyinya senakai is larang Udah sana kai. Simpan dulu.